Բարև ձեզ։ Եկեք փորձենք լուծել այս խնդիրը։ Ինչպես միշտ առաջարկում եմ ինքնուրույն փորձեք, հետո շարունակեք նայել այս վիդեոն։ Ուրեմն խնդիրը ինչ է։ Մենք պետք է ստեղծենք մի հատ for each ֆունկցիա, որը աշխատում է նույնպես ինչպես որ զանգվածի for each-ը, բայց մենք պետք է գրենք, հա, իր այդ կոդը, բայց ստեղ մի հատ դետալ կա, ուրեմն պետք է օգտագործենք recursion, հա, recursion recursion Okay, դե եկեք նախ եւ առաջ ուղակի փորձենք ստեղծել այս ֆունկցիան առանց recursion-ի, ուղակի որ վերհիշենք ինքը ինչպես է աշխատում։ Ուրեմն function for each, որը կընդունի ուրեմն մի հատ զանգված եւ մի հատ function։ Եվ մեր նպատակը ամեն անդամի համար կանչել այս ֆունկցիան։ Okay, that's where մենք կարող ենք անենք for let i equals 0, i is less than r.length, i++ Եվ այսպես, ստեղ մենք կարող ենք ուրեմն կանչենք այս ֆունկցիային, որին մենք կփոխանցենք ուրեմն անդամը, արժեքը, հա, այսինքն REI-ը index-ը, եթե հիշում եք ուրեմն այդ ֆունկցիային մենք փոխանց ինքը ստանում է եւ ուրեմն արժեքը, ամեն անդամի արժեքը եւ իր index-ը։ Դենց որ եկեք այսպես։ Ամ հիմա կարող ենք ստուգենք սրան, օրինակ կարող ենք անենք for each փոխանցենք ինչ-որ զանգված, որի մեջ տնենք ինչ-որ թվեր, ասենք թե և մի հատ վունքսյան, որը ասենք alert կանի, կեք այսպես անեմ, որը alert կանի, ուրեմն ստեղ ստանում ենք արժեքը և ինդեքսը, նենց որ ստեղ alert կանենք val at index i, ուպ, plus i, հիմա եթե սա աշխատացնենք, 5-ը ինդեքս 0-ում է, 4-ը ինդեքս 1-ում է, 3-ը ինդեքս 2-ում է։ Okay, լավ։ Ուրեմն for each-ը աշխատեց, ամեն ինչ լավ է։ Հիմա եկեք ուրեմն փոխենք ներքին ուրեմն կոդը, որպեսզի ստանանք recursion։ Ինչպես դա կարելի անել։ Նախ եւ աջ եկեք չջնջենք սա դեռ։ Եկեք սա ուղղակի փոխենք ֆունկցիանը for each 1 եւ ստեղծենք մեր ուրեմն նոր function-ը for each որը կվերցնի զանգված եւ function։ Okay։ Հիմա ինչ է պետք անել։ Ուրեմն նայեք, այս i-ը կարևոր է, որովհետև երբ որ մենք կանչում ենք function-ին, հերիք չի, որ մենք պետք է փոխանցենք ճիշտ անդամը, ճիշտ արժեքը։ Մենք նաև պետք է փոխանցենք իր համապատասխան ինդեքսը։ Հենց որ մենք պետք է ինդեքսը հիշենք։ Okay, դե ուրեմն մեզ պետք է մի հատ function, որը այդ ինդեքսը անընդհատ կտանի առաջ չէ՞։ Մենք կարող ենք դա անենք այսպես, ուրեմն ներքից կարող ենք ստեղծենք մի հատ նոր function, կարող ենք իրան կոչենք օրինակ loop։ Այս մեր recursive function-ն է, այն ֆունկցիան է, որ ինքն իրեն կանչելու է։ Մենք այս function-ին կկանչենք եւ կփոխանցենք 0։ Ինքը կընդունի i։ Այսինքն ISI-ը իրականում դառնում է SI-ը եւ այս 0-ն իր առաջին արժեքն է։ Հիմա, ինչպես հիշում եք, միշտ recursion-ում կա երկու կարևոր դետալ, հա, termination case, recursive case, այսինքն n ժամանակ, n կոդը, որը կորոշի, երբ պետք է stop տալ, եւ n կոդը, որը պետք է որոշի, երբ որ recursion-ը արվի, ինչպես արվի, չէ՞։ Եկեք նախ եւ առաջ որոշենք stop տալու բանը, օրենքը։ Ուրեմն երբ պետք է stop տանք, պետք է stop տանք այն ժամանակ, երբ որ i-ը հասնի զանգվածի երկարությանը, չէ՞։ Քանի որ մենք 0-ից ենք սկսում, երկարությունը արդեն всё, արդեն բրցանք։ Նենց որ if i ավելի մեծ է կանց հավասար r.length, մենք ավարտեցինք։ Պետք է ավարտենք return բրց։ Մնացած բոլոր դեպքերում մենք կանչում ենք func-ը, փոխանցում ենք իրեն r-i-ը եւ i։ Եվ, okay, եթե սենց անեմ, ինքը մի անգամ ուղակի առաջին ոնց որ 0-ի անդամի համար կկանչվի ու կպրծնի, բայց մեզ պետք է loop, մեզ պետք է ցիկլ։ Հետևաբար մենք կկանչենք loop-ը նորեն, բայց i-ը պետք է փոխենք +1։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ նախ եւ առաջ 0-ն կգնա կմտնի ստեղ։ Զոնոն ավելի քիչ է, քան թե զանգվածի եկայությունը։ Դա դե, այս օրինակի եկայությունը 3 է, այնպես որ ոչ, չենք վերադարձնում կանչում ենք այս ֆունկցիային r0-ով եւ 0։ Okay, այսինքն այս 5-ը կգա կմտնի ստեղ եւ i-ը կընդունի 0։ Հետո մենք կանչում ենք loop i+1 իսկ i+1 ինչ է, դու 0+1 եղավ 1, այսինքն հաջորդ անգամ i-ը կլինի 1, մեկ ավելի մեծ է քան հավասար զանգվածին, ոչ, կանչում ենք R1 եւ 1, այսինքն 4-ով, 4-ը կգա կմտնի ստեղ, i-ը կընդունի 1 հետո ասում ենք i plus 1 է տեղավ 2, գալիս է ստեղ էլի հիմա 3-ն է գալիս ստեղ մտնում, անում ենք i plus 1 ստանում ենք 4, ներողել ներություն ստանում ենք 3, 3-ը ավելի մեծ չէ քան հավաս կամ հավասար է ավելի շուտ r.length-ին եւ return ենք անում եւ այդպես ավարտվում է։ Հիմա եկեք ստուգենք իրոք աշխատում է։ Սա թնես մեզ պետք չի մեր ոնց որ recursion-ով գրված ֆունկցիան։ 5-ի ինդեքսը 0 է, 4-ի ինդեքսը 1 է, 3-ի ինդեքսը 2 է։ Ահա, խնդրեմ։ Այսինքն, նուանսը ինչ է, որ recursion-ը նշանակում է ֆունկցիայի մեջ կամ մի հատ ֆունկցիա, որը կանչում է ինքն իրեն, չէ՞, այսինքն ցիկլ է ստեղծվում ֆունկցիաներով։ Ինչպես տեսնում եք, մենք այստեղ ոչ մի փոփոխական չենք փոխում։ i+1 ստեղծում է մի հատ նոր արժեք, i-ի արժեքը չի փոխում, այսինքն եթե ես այստեղ alert անեի i-ը, i-ը դեռ մնում է իր արժեքը։ Մենք i++ չենք անում կամ i հավասար է i+1։ Ոչ, մենք ընդհանրապես ասում ենք i+1 ստանում մենք ինչ որ մի թիվ, Եվ այդ թիվը փոխանցում ենք լուպի մեջ, որպեսզի ինքը գնա մտնի հաջորդ բողականի մեջ։ Um Հենց որա հա խնդրեմ recursion։ Այս recursive case-նա, այն ինչ որ ստեղծում է ցիկլը, սա termination case-նա, այն օրենքը, որը որոշում է, երբ պետք է stop տալ, Եվ սա իր ներքին ոնց որ գործողությունն է, որ անում է ամեն ցիկլի ժամանակ, միջև նա ավարտվում է։ Եվ ահա մենք ստեղծեցինք for each-ը recursion-ով։ Այդքան բան, հույսով եմ այսքանը բարձր, շուտով կհանդիպենք։ Առաջ